assalomu alaykum aziz obunachilar bugun biz sizlar bilan facebook ochish haqida video olamiz to'g'ri facebook ochishni ko'p kishi bilar lekin facebook ochishni bilmaydiganlar uchun bu judayam ajoyib video bo'ladi facebook o'zi nima uchun kerak internetda faol bo'lmoqchi bo'lsalaring sizlarga facebook albatta kerak o'zbekistonda facebookdan foydalanuvchilar judayam kam lekin katta katta biznesmenlar facebookdan muntazam foydalanishadi to'g'ri ularni vaqti bo'lmasligi mumkin lekin ularning yordamchilari facebookdagi yangi yangi ma'lumotlarni olib o'zlarini biznesini e, rivojlantirib borishadi biz uchun facebook nima kerak yangiliklarni bilish uchun o'zimizni rivojlantirish uchun va facebookda do'stlar topishimiz mumkin yana agarda biz bloger bo'lsak facebook o'zimizni kontentlarimizni ya'ni videolarimizni qo'yib o'sha videolarimizga e, obunachi yig'ish mumkin biz boshladik buning uchun e, facebook deb yozamiz ya'ni book birinchi chiqqan saytga kiramiz sizlarda ham xuddi shunaqa ekran chiqadi sazdat navi аккаунт bosamiz imyamiz imyaga nima o'zlaringni ismlaringni yozasizlar chunki sizlar bu yerda yangi do'stlar orttirishlaring mumkin shuning uchun ism familiyalaringni aniq bilish kerak men esa taxallus yozaman chunki menda bor o'zi e, facebook akkauntlar bir emas bir nechta mavjud bu yerga tug'ilgan yillaringni aniq yozsalaring sizlarga foydali bo'ladi va bu yerga nomer o'zlaringni nomerlaringni yozasizlar boyagi joyga men esa elektron pochtamni yozaman jins bu hamma bilsa kerak va parol o'zlaring xohlagan parollaringni qo'yasizlar bu yerda sakkizta bu yerga kiritib olamiz va oltita bo'lishi kerak ekan va bu yerda ya'ni sizlarga kelgan yangiliklar mana sizlarga kelgan xabarlar bor shunga ruxsat berish sizlarda smsga o'xshab xabar keladi ruxsat beramiz bu yerda facebook ilovasini ekranga joylash sizlar mana shunday brauzerdan kirmasdan ilovani o'zlaridan kirsalaring bo'ladi menga shart emas dalya bosib boramiz bu yerda foto o'zlaringni fotolaringni qo'yasizlar mana shunday keyin bosamiz скачать скачать ya'ni bu приложение android uchun dastur o'sha facebook dasturini skachab qila oladi ya'ni facebook like deb sizlar Facebook o'zini Play Marketdan skachat olib, bu yerda ochganlaringizda kiritsalaring bo'ladi. Mana do'stlar, Facebookimiz ham ochilib oldi. Bu juda ham oson. Bu yerda Nayti Druziyada yangi do'stlarimizni qidirib qo'shishimiz mumkin. 15 ta e, yana 15 ta do'stimiz bor, ya'ni taniqli taniqli odamlar. Ular bizga shart emas. keyingi dasturda Facebookni bo'limlarini alohida alohida e, tushuntirib o'taman videoga like bosishni unutmang e, obuna bo'lib qolsalaring bundan-da zo'r videolarni sizlarga chiqarib internetda qanday faol bo'lish haqida internetdagi sirlarini sizlarga oshkor qilib boraman qo'ng'iroqchani bosib qo'ysalaring har bitta videolarimni birinchilardan bo'lib ko'rasizlar do'stlar xayr salomat bo'linglar